いしリこりゃどんどきだパラリンピックの晴れ姿それしどんどどんと晴れ青花火でずむね姿 もいずれ踊らぬは大花よいしょ

too much.